嘿，我 Louis，今日同大家睇東港城，講緊一個兩房海景單位，使用面積就四百六十六尺。我哋睇下單位入門就冇玄關嘅，咁呢邊做咗一個特色櫃啦。咁呢邊係廚房，廚房就翻新角，所有爐頭啊、橱櫃啊、電器啊都好新淨。客飯廳情侣字相當大，同埋地板質覺相當企理。呢邊望出去就望翻山景。 水质少少，望到海景，室都翻新咗，成个橱柜有窗，对房好企理，外面一个大窗台咯，窗台望出去就海景。主人房做咗一个地台床同一个大衣柜，望出去都望翻海景。咁我哋下期再见，拜。